sini. Jangan Sangkan sini. Wah, tuh, eh. tuh. Eh. Biarin dong. Sini dah, di sini kelihatan. Cuma anu ini loh sinyal. Please adjust antenna. uh, balik nih. Hilang kok aja. Ya? Sini, Tama. Kembali ya. Sini, itu loh, tuh yang kau pilih tuh. Di, kak ketok. Ketok. ya. Kembali ya. <laughs> Hilang. kau isi. Tuh, nih di sini mak. Lihat tuh Nah, tuh di situ. Tinggal nih kami Gami. Lasinya. Masih nih ngono. Hilang. Gelem. hilang sinyalnya Oke. kembali kembali nah. eh Go home. Kembali dia. Bener banget. Kita wander Wih, mode spot. Dan <laughs> diantre uyo ayo salah pemandangannya mantap lama katanya spot iya langsung kalem ya. Nanti Go home. Balik tau. Hmm. Tinggi banget. Pemandangannya bagus loh. Landing. lolo, lolo, lolo, lo balik dah. Uh, hanginnya kuat sini kena. Dah turun. Dah. Nanti mandek ini. Ya. Soft landing. Soft landing. borak baterai. Iya borak. Halo kerja. Loh. Ini ini. Bisa Mana kelihatan baterainya? lurus terus beliin mah beliin dah mah beliin dah makasih di rumah mah di rumah Edio Hah? Ngeduk. Mana ada amat. Dari atas mantap lo tadi di atas. <laughs> Anginnya Anginnya putar banget. Anginnya kan banter. Kalau anginnya nggak banter tuh mak. Duh. Duh. Pakai tok. Jam balik kora lagi. Go home. Uh, dur. 30 meter lagi balik. 30 di menit ya hilang sinyal kabur ya, satu meter segini pas nol meter landing nah nol meter Lulu lulu kabur angin Uh, kok neng tengah sini ya angin, angin gede. Benar bang. Pas ora. Bene matur mau. Enggak lah. Geser dikit. Bisa ya? Pas, pas. Numpang. Enggak ya? Stop landing. Stop landing. mundur dikit oke okay. Hop. Pas ya. Dah. Yes. Lagi. Nah, habis baterainya tuh. Habis. Mana tuh masih segitu? 6 menit. Udah 6 menit sih 80 persen. Nah. Eh, lagi dong. Enggak. Udah cas kah? Enggak. Cas jam. kang kota sampai 100 meter ngeri melihat luar angkasa ya mas ini sembagua bukan tempatnya tempatnya di sana bisa lihat di situ di situ adalah hantu guys ada <coughs> wow tidak ada hari mbak Sri Apa? biar saling takut biar di situ Mak, saya dorong. Low battery warning. Low baterai wes ya. 10 menit 28 persen sedikit lagi habis turun bawah seling ya tinggal 27 26 langsung turun belum Ih, weh. Go home. Yang harus ke atas nih. Mau nih. Ini 24, 23, 23. Ya sih. Lagi. Baterainya. Kan boros. Aneh-aneh ini ya. Landing. Ayo eh, cepet turun. Angin yang dhuwur sawit kan lho. Ya. Iya, Wah, turun, baterainya kan hilang.